Durante muitos anos, os filmes foram gravados com todos os dubladores dentro do estúdio. Hoje em dia, um avanço dos equipamentos de áudio mudou a dinâmica dentro dos estúdios, permitindo que cada dublador gravasse sua parte separadamente. Né, só existia uma pista, como a gente costuma falar. Então, é... tinha que gravar junto. Então, um falava, chegava para frente, o outro saía para trás, aí entrava, e tudo sem fazer barulho, e olhando no texto e encaixando na boca. Vamos começar logo esse treinamento. Nós não viemos aqui para brincar. Agora você vê um de cada vez. Então o sincronismo é mais detalhado, a atenção que você dá àquele ator ela é mais é, presente. E, e, tem a coisa do ritmo, cada um tem um ritmo, uma maneira de trabalhar, então todo mundo acho que trabalha mais à vontade. Disse pra eu ir pra casa e eu fui. Vou a pé até chegar em casa. Aí a sua mãe me pede pra trazer isso pra você. Os dubladores, ao contrário de que muitos pensam, não têm acesso ao material a ser dublado para prévio estudo. Cabe ao diretor de dublagem contar toda a história, falar sobre os personagens, suas motivações, personalidades, todo o pano de fundo psicológico, artístico ou dramático que está inserido no filme, desenho ou série, momentos antes da gravação. Legal o trabalho de vocês, vocês ficam o dia inteiro vendo filme, né? E tem que falar junto, é mó barato, deve ser legal, <laughs> é fácil, né? Mas não é bem assim. Né? Você a gente, o dublador não sabe nada do filme, está é, tá vendo pela primeira vez o contato com o texto, com aquele personagem e tem que fazer logo, rápido. A gente trabalha num, num ritmo de produção muito grande, né? Vamos sair daqui e procurar alimento de verdade. Meu precioso, meu precioso. Tudo bem. A água está cristalina, as ostras estão alegres. Tudo tudo é paz. Você pode baixar o... Quando eu comecei a dublar o Bob Esponja, a gente fazia escalas normais, né? tipo de quatro horas de, de direto gravando. E eu tava ficando rouco e demorava para eu recuperar. E sei lá, porque eu não me liguei que era o Bob Esponja. Aí eu fui no, no, no no otorrino, <laughs> fui no otorrino, e aí fizemos lá um monte de teste, aí quando enfiou a câmera aqui, aí ele pediu para eu fazer um monte de coisa, quando eu fiz a voz do Bob Esponja, ele falou, pronto, é isso aí, tá acabando <laughs> com a sua voz. Aí ele falou, você não pode mais fazer, eu falei, ah, tá bom, obrigado, <laughs> tá louco, né? Aí o que eu fiz foi reduzir, quando eu vou gravar Bob Esponja, eu gravo uma hora, uma hora e meia no máximo por dia, porque a gente tem outros trabalhos para fazer, tem outras, outras coisas para gravar, outras séries. A gente entra e sai de ar-condicionado nos estúdios e tal. Então, é, foi o cuidado que deu para tomar, né? Porque eu não posso também me poupar. Na hora que ele grita, você tem que gritar. Na hora que ele ri, tem que rir. Então, é, o que eu fiz foi diminuir a carga de, de Bob Esponja. Oi, Patrick! Você viu o seu sirigueijo por aí? Ele está muito bravo! Muitos dubladores, assim como Wendell Bezerra, são bem famosos entre os fãs de animação e quadrinhos japoneses. Muitas vezes, eles são chamados para se apresentar em eventos dedicados a esses fãs a fim de mostrarem um pouco mais do seu trabalho. O apreço pelos dubladores é tanto que fica fácil achar quem sabe seus nomes e trabalhos nesses eventos. Eu sou mentor do Guilherme Brooks. Eu gosto bastante do dublador do Seiya, do Cavaleiro do Zodíaco. O que eu acho muito legal é a voz do, do Goku e o, e o cara que faz o Cosmo Wanda. Conheço o Guilherme Briggs e o Wendel Bezerra. O Wendel Bezerra, o Guilherme Briggs e o Garcia Júnior. A Letícia Quinto, que dubla Saori Kido, do Cavaleiro Zodíaco. Ah, tem o Wendel Bezerra, que ele é eu muito legal. Conheço Eu conheço o Wendel Bezerra. Eu tenho um amigo dublador, né? Ele faz mais filmes, mas ele já dublou desenhos também. Ele é, ele é, é ator de teatro, diretor e dublador. É o Marco Farias. Ah, eu gosto do Goku, Gohan, Bob Esponja. Então, é, as dublagens que eu gosto foi a do Dragon Ball Z. Eu gostei muito, gostei também dos Padrinhos Mágicos e do Bob Esponja. Padrinhos Mágicos, eu gosto do Cosmo. Eu gostei mais do Uba. Nova Onda do Imperador, que ele fez o é o Grinch, que é um filme que ele dublou, dublou né? O Grinch, que eu adoro, muito bom. E eu assisto, gosto muito de Padrinhos Mágicos, que ele faz o Cosmo. Eu gosto muito do, do próprio anime Cavaleiros do Zodíaco, que faz o Seiya e o Saga. Acho que foi a minha dublagem favorita de todos os animes que eu assisti foi da Sakura. Eu adorava a voz do Yokito, do irmão da Sakura, do Toya e tal. O Goku, o Seiya do Cavaleiros do Zodíaco também. Eu gosto do Bob Esponja, a risadinha dele é bem legal. Olha, eu sou mais velhinho, os clássicos, né? O Fred Flintstone, aquelas vozes Scooby-Doo são os que mais marcam, aqueles que se alguém imita você já sabe quem é, acho que são os que mais marcam. Ah, Patrick, vamos caçar água-vivas. Mexilhões, alguma coisa assim. Kamehameha. Kamehameha. Kamehameha. Ai, ai, ai, o quinto. Mal dia, mal dia, mal dia morra a ceia! Infinito e além. Ei, salsicha! Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Goku! Oi, eu sou o Goku!